Черт, почему я должен все делать сама, Римо? Я не дам тебе нам помешать, черная нога. Имперское пламя! Бессмертный чертополох! Я кое о чем слышал. Давным-давно на вершине Редлайн жила раса людей, способная создавать огонь. Пожар Кинг? Да. Не ожидал, что здесь встречу выжившего из этой расы. Катись уже к черту! Все, сдаюсь. С меня хватит. А вот и наша звезда Йой. Дьявольская нога! Трехмечевой стиль. Рассечение! Демона преисподняя! Так держать, соломенные шляпы! Он вернулся! Он исцелен! Его раны и правда излечились! Тебе не нужно было вмешиваться. Почему бы тебе не спать вечно? А ты бы справился с этими двумя сразу? Дурак, что ли? Два или три врага, мне все равно! Остальное предоставь мне и иди спать. Сволочь! Похоже, пока ты спал, твой и так медленный ум перестал работать вообще. Чего? Я говорю, перестань нести чушь. Тупой мечник. Пора размяться. Где мой завтрак? Ты забыл, с кем разговариваешь? Я тебе задницу надеру. Сейчас надрать задницу нужно не мне. Эй, кучерявые бровки. Если выиграем этот бой, да, сможем представить, как Луфи станет королем пиратов. Почему это вызвало у меня такую ностальгию? То, как он стоит, напоминает мне того человека из былых времен. На вершине Редлайн находится Мари Джо Йой. Ты не из тех, кто просит помощи у богов, Йой. Видимо, ты пьян, отец. В Маре Джо живут великие-великие Тенрёбита, Йой. А вовсе не боги. Нет. Задолго до появления Мариджо я слышал, что на его вершине была страна богов. Страна богов. Но после того, как я в третий раз надел свой рейдовый костюм, появились странные ощущения. Плохо себя чувствуешь? Под ногами только не путайся. Кто бы говорил вообще? Я не говорю, что плохо себя чувствую. Просто что-то странное. Твои брови? Я говорил про мое тело. За тобой должок. Брачная хватка! Я ничего не должен. Сынок Джаджа, я же просил тебя не называть меня так. Люди не могут создавать огонь, придурок. Конечно, если только ты не лунариан. А я могу. Могу создать пламя. Ведь моя страсть намного жарче огня. Чертов динозавр! Понятно. Ты машина для убийства. Я никогда не понимал тех, кто просто пользуется мечом. Ты ведь себя мечником и не называл. Делай, что хочешь. Но я могу вцепиться тебе в глотку, чтобы закончить битву. Я не могу проиграть. Отлично! Погнали! Ты превратился в дракона? Я восстановил свои силы. Ты едешь или нет? Мамоноски сама находится здесь.